ये देखें ये तकरीबन 200 साल पुराना सीढ़ी है पुरानी सीढ़ी जो काबा पे काबा के अंदर जाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी चलिए मैं आपको जल्दी जल्दी से थोड़ा सा बस आप शेयर करें आप लोग शेयर नहीं कर रहे बस शेयर करेंगे मैं आपको चीज़ दिखाऊंगा इस म्यूज़ियम के अंदर मेरे अलावा कोई भी नहीं है ठीक है जी जल्दी जल्दी शेयर करें ये दोलाब जो है खाना काबा के अंदर रखा जाता है ठीक है जी ये पुराने खोल हैं जो ये सल्तनत उस्मानिया के दौर का खोल है हाजर सऊद का और ये खोल जो सऊदी हुकूमत के शुरुआती दौर का है ठीक है जी ये जो है काबा को पकड़ने के लिए जो है गिलाफ काबा को उसके लिए है किले गिलाफ काबा को जो है मजबूत करने के लिए किले इस्तेमाल की जाती हैं ये अभी सोने का दरवाज़ा लगा हुआ काबे पे लेकिन ये जो है इसका है पीतल का और तांबे का दरवाज़ा बना हुआ है काबे का पहला दरवाज़ा ये था और ये देखें भाई ये जो है सल्तनत उस्मानिया के दौर में जो काबा के अंदर जो अलमारी रखी जाती है ये वो है तारीख इसकी देख लें अट्ठारह ये जो है भाई ये गिलाफ काबा बनाने की पहली मशीन इस तरह से बनाई जाती थी इस मशीन से जो गिलाफ काबा बनाया जाता था आप देखें ठीक है जी ये आप देख सकते हैं ये है अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर साहबा के दौर की जो है ये लकड़ी है उस दौर में ये लकड़ी इस्तेमाल की गई थी देखें पैंसठ हिजरी इन चौदह सौ साल पुरानी लकड़ी है ये काबा के अंदर इस्तेमाल की थी काबा की छत को पकड़ने के लिए ये आप देख सकते हैं और यहाँ पर भी आप देखें ये उसी लकड़ी का जो है क्योंकि तीन पिलर होते हैं काबा के अंदर एक पिलर तो मौजूद है और दूसरे पिलर का कुछ हिस्सा यहाँ पर मौजूद है जितने भाई भी देख रहे हैं यार शेयर ज़रूर करें आप लोग ये ज़्यादती होगी आपकी तरफ से अगर आप शेयर नहीं करेंगे ये देखें ये जो है काबा के दरवाज़ा जो है उसके ऊपर जो है ये सोने की जो है पट्टी लगी हुई लगी होती थी सल्तनत उस्मानिया के दौर में जो अभी तक मौजूद है यहाँ पर चलते हैं आगे ये देखें जनाब काबा में तोाफ़ करवाने के लिए पहले ये जो है ये देख रहे हैं आप ये इस्तेमाल होता था ये जो है इस लकड़ी के ऊपर बिठा के तोाफ़ करवाते थे बुजुर्ग लोगों को ज़ीफ़ लोगों को फिर उसके बाद ज़माने तरक्की की फिर ये दौर आया व्हील चेयर फिर ये दूसरे वाली व्हील चेयर आई और आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर चल रही है हरम के अंदर अल्लाह